Bé, anem a veure com es fa per crear una consulta amb l'auxiliar de consultes. Partim d'una base de dades que es diu Agenda ODB i que conté a dins una taula que es diu també Agenda. La taula d'Agenda, faig doble clic perquè la veieu, és aquesta que veieu aquí. Eh? Ja la coneixeu, és aquells noms en els que hi ha gent de diferents poblacions i províncies, mm? i una sèrie d'informació sobre ells. Tanco la taula. Recordeu que amb el botó de la dreta, eh, edita, podeu canviar l'estructura de la taula. Per exemple, podríem pensar que els comentaris va bé que siguin memo o que les longituds dels camps s'haurien d'ajustar. Eh? Llavors podríem canviar-ho. Això no afectarà a les dades, sinó és que triem un valor més petit del que ja ocupen Llavors, si tinc un nom de persona de 60 caràcters i dic que a partir d'ara en tingui 30, retallarà els que li sobrin i els perdrem. Però no és el que ens ocupa ara, sinó que anem a crear la consulta. Llavors, vaig a la, al ítem de consultes i tornem a tenir el mateix, una sèrie de tasques que quan poso sobre una m'explica el que farà, aquí a la dreta en descripció, i aquí va la llista de consultes que ja tinc eh, creades anem a crear la consulta amb l'auxiliar fem clic i llavors s'obre un diàleg en el que hem d'anar seguint els passos el primer en que, em pre, que em presenta és la taula a veure quina taula vull fer servir per consultar, quina taula vull consultar aquí com que només tinc una només em surt una opció si tingués diverses podria triar-ne i llavors la llista de camps que jo vull que surtin en la consulta, ja sigui perquè vull que es vegin o ja sigui perquè vull que es facin servir per filtrar, per, saber, per, per triar uns registres sí i uns no. Passarem tots els camps aquí a la consulta i el que deixarem fora el traurem serà el d'ID perquè no ens fa falta. Només és l'identificador, que no és poc. Eh, diem següent i ara és quan podem triar l'ordre en el que volem veure'ls eh? normalment triaríem, podríem triar un ordre que fos cognom 1 eh, cognom 2 o i nom o també podríem haver triat eh, població i província també podria haver estat una opció eh? la qüestió és que això és com ordenarà la consulta el resultat de la consulta se'n presentarà ordenat segons aquest criteri eh, el ítem ascendent vol dir de A a la Z i descendent vol dir de la Z cap a la A vale? o bé del mm, ascendent també seria de l'1 cap amunt de l'1, el 2, el 3 i aquest seria descendent que acabaria en l'1 o en el 0 llavors, el següent pas és ja les condicions és a dir, eh, quins, quins registres vull que es vegin vale? hi ha l'opció de triar eh, o entre que es compleixin absolutament totes les condicions que jo posi aquí en les diferents línies o l'opció de dir que sí que surtin els registres que compleixin qualsevol de les condicions és a dir, que poden complir una i l'altra no vale? en canvi la primera opció seria que qualsevol registre que surti a la llista sortirà eh, perquè compleix absolutament totes les condicions que jo li posi ara només li posaré una que serà que el camp eh, província sigui igual a Barcelona no posaré més condicions llavors li dic següent eh, aquí tenim una opció interessant i és, aquí diu consulta detallada, diu mostra tots els resultats i consulta abreujada, diu que busca només el, eh, mostra només els resultats de les funcions afegides això què vol dir? Això vol dir que eh, si és un camp numèric que es pot sumar o restar o fer mitges o trobar un màxim o un mínim, això es pot afegir a la consulta. Típicament, si fos una taula en la que jo portés eh, els, els ingressos i les despeses o algun tipus de dades econòmica, doncs podria trobar valors màxims, mínims, mitjanes, etc. Vale? A partir dels camps numèrics que m'interessés que sortirien aquí. En aquest cas no n'hi ha camps numèrics, per tant no, no hi ha opció vale? però triaré la detallada que és el que ens interessa a nosaltres perquè a més és el que més s'hi assembla el que sortirà al projecte diem següent i aquí podem ajustar l'aspecte que tindrà aquesta consulta per exemple que digui el nom a on surt el nom està bé però que digui cognom 1 doncs igual no m'agrada gaire igual preferiria que es digui o que surti eh, primer cognom vale? i així eh, com a títol de la informació d'aquest camp eh, sortirà això que jo escric aquí com a àlies en lloc del nom del camp que pot ser més o menys indicatiu e-mail podríem posar eh, correu eh, electrònic que és més eh, que potser és més agradable de llegir així en català que no en anglès eh, bueno, podríem anar mirant, igual que codi postal ho podríem posar amb un espai al mig, en canvi en el camp no l'hem posat amb un espai eh, bueno, hi ha una sèrie de coses que podríem eh, modificar si volguéssim no? li diem següent i ara em diu la visió general la visió general en realitat ja veieu que no veig res només m'explica aquí una mica eh, les coses que jo he triat que es vegin vale? d'acord? els camps que he triat de la consulta el criteri d'ordinació eh, i les condicions de, de la cerca vale? no he decidit que les agrupés de cap manera ni que s'assigni cap condició d'agrupació que això sortiria en els apartats 5 i 6 eh, però com que la meva taula no, mm, no té dades que permetin agrupar pues, senzillament no em presenta les opcions quan ja ho tinc dic final, fi i m'ensenya el resultat veieu, aquí tenim tots els que són de la província de Barcelona ¿vale? Recordeu que de fet només hi havia un de Girona, eh? però ja veieu que aquí no surt el de Girona. Eh? Això és la consulta tal com resulta, tal com es veu. ¿vale? La, i està aquí guardada, està guardada dins de l'estructura de la base de dades eh? si jo vull guardar la base de dades ja haig d'anar aquí quan estic veient això, aquesta, aquest panell de, en el que puc veure tota l'estructura eh? doncs li dic DESA i llavors sí que queda guardat vale? Veieu que davant ell ha posat consulta. Això està molt bé perquè així, veient el que surt aquí, jo ja veig que són taules, consultes, formularis, informes... Vale? Bueno, pues ara anem a <clears throat> provar de generar un formulari, també. Vale? Formularis, i també hi ha un auxiliar per formularis. Farem servir aquest auxiliar pels formularis. Fem clic i eh, apareix un diàleg també que m'ensenyarà eh, les possibilitats que tenen aquests formulats. Primer, seleccionar taula o consulta. Aquí puc seleccionar igual la consulta que la taula. Eh? Eh, puc triar una cosa o una altra. El formulari s'aplicarà a allò que jo decideixi. Jo triaré la taula eh? i li afegiré tots els camps, absolutament. Eh, no necessito subformularis, mm? vale? perquè això és per quan lliguem diverses taules, eh? i per tant mm, passaré directament a, a organitzar els controls. Bueno, veieu que aquí fa una mena de previsualització de l'aspecte que tindrà. Aquí és on puc triar jo quins són els, el tipus de formulari que jo vull. Per exemple, aquest que va en paral·lel, mm, veieu, quan s'acaben els camps els posa, el posa allà dalt. Aquest que va amb els noms a dalt, veieu l'aspecte que té, sí? eh, o també podríem triar aquest que té forma de taula mm, o aquest que els col·loca d'una manera doncs, una mica més així tot seguida vale? nom, cognom primer, cognom segon veieu més o menys l'aspecte que té bueno, anem a, anem a triar a triar algun, eh? és igual anem a triar aquest mm? no, m'agrada més aquest i així aplicarem següent aquí puc eh, decidir si vull que aquest formulari serveixi només per entrar dades noves i no em deixi si veure les dades que ja hi han entrades seria el típic per, donar, per preparar perquè alguna persona externa vagi entrant noves dades però no volem per qüestions de privacitat que vegi les dades antigues o bé aquest en el que es mostren totes les dades. Llavors podem limitar les edicions que es poden fer d'aquestes dades. Si volem que no es pugui fer res més que mirar, hauríem de marcar totes aquestes tres casilles. Vale? Llavors, si només volem que no es permeti la modificació de lo que ja existeix, faríem clic aquí. Eh? Si no volem que es permeti edició de dades, faríem clic a l'últim si no volem que es puguin esborrar accidentalment o, o, o intencionadament dades, faríem clic al del mig, en fi, ara com que volen que es permeti tot en aquest assaig eh, doncs el deixarem així com està llavors diem següent i aquí tenim l'aspecte general eh, tenim diverses opcions en quant a les vores dels camps per exemple, sense vores queda així que només es veu en un color diferent vista en 3D queda així com si fos així rebaixat, escarbat eh. i pla doncs, queda amb una línia al voltant més o menys evident ho deixarem en vista en 3D i podríem triar algun color diferent, un esquema de colors que, que ens agradi. Vale? Jo triaré el que hi havia per defecte eh? i el deixarem així. Li diem següent. Ara hem de donar-li un nom. Farem, igual que ha fet amb la consulta, posarem formulari barra baixa i agenda. Vale? I ja està, i li podem donar a fi. Molt bé. I aquí ens presenta el formulari veieu eh, el formulari conté les dades i puc veure-les i puc navegar per les dades anant d'un registre a l'altre com si fos un radiocasset o un vídeo endavant, endavant, endavant, endavant, endarrere, endarrere, endarrere eh, o bé al principi de tot o bé al final de tot vale? d'acord? i així podríem modificar algun valor que estigués malament o que volguéssim canviar o afegir mm? afegir fins i tot noves eh, aquí amb aquest botó que diu registre nou, amb aquest botó podríem afegir nous registres i omplir els seus valors si faig clic en el formulari amb el botó de la dreta i edita eh, llavors tinc l'opció de moure aquests camps que, que tinc aquí per exemple, si eh, m'agradaria que això quedés una miqueta més a, eh, a la dreta puc moure-ho llavors podria agafar el ID i posar-lo així com en una part com en una part seleccionar aquests i posar-los així perquè quedin més macos i més, i més quadrat tot en fi, podria fer difer diferents coses diferents eh, qüestions i ja està amb això el guardem si fem canvis vale? si no el guardés quan tanqués em preguntaria eh, veieu dic DESA, llavors sí que el guarda, i aquí tenim el formulari, ja està, tenim la taula, tenim una consulta i tenim el formulari. Eh? Com veieu, una vegada fet no hi ha manera de saber si ens ha ajudat l'assistent o si l'hem fet a mà. Mm? I això és tot.